ポジティブエグゾーストシステム一番毒ですステンレススティール好きですです1フィンガーああライトウェイト v e r ライトウェイトウェルビームマンダレル毒です うんはいカルマランサレーション1はじめトルボはじめまでこのしてカットバックシステムですが、うん、一番。五十坪 手でだね123よガスケットダンパイプでガスケットだガットバックえー、ボブです初期ですかなんでもっとかはい待て待てああはじめましてほら Go to bar, Answer Revolution. Young.